Păi și salam Petrecerea i number one Să mergem la lăutar Că vă cântă ce mai tare E petrecere model la lăutar Că e și șușanul, e și jubel Amarele vin și fete din alea ta Din club urban, vin să se distreze bine Ca ei sunt băieți milionari Ești mare nervos, ești periculos și nu te dai înapoi Trece încoace și aruncă cu bani pe noi La lăutari se fac chefurile cele mai mari La lăutari cu fete frumoase și mane bea și dansa să tremoarea La lăutar, la lăutar Unde e atmosferă bună și toată lumea se adună și lumea bună și lume nebună Cu muzică bună de bubuie pereții Aici nu întotdeauna ne facem viața Și cu de multe ori ne prinde Aha. dimineața La lăutar noi mergem să ne distrăm La lăutar noi mergem să ne mătăm să mese La lăutar noi mergem unde ea nu